tiempo que mi corazón no se enamora Pero sigo buscando una mujer que sea encantadora Que me diga que me quiere, que me ama y... ¿Qué? De saber que comías tanto, mejor te compro ropa. ¡Ay! Ja, ja, ja, que me co...